بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباينري فايلز كل الباينري فايلز زي الايمجز زي الفوتوز الساوندز زي الفيديوز الحاجات دي بتبقى يعني انريدبل بالنسبة للبني آدم نفتحها تبقى مش مقروءه بأي text ما تبقاش مقروءة بالشكل المعتاد يعني لو فتحت نوت مثلا انا ممكن افتح بيه صورة عادي يعني ممكن اقول مثلا اروح على Pictures مثلا واختار اي صوره كانت عندي مثلا من اي حته واقول له افتح لي all files عشان يجيب بس الصوره قلت له مثلا هات لي الصوره دي مثلا فبنيجي نشوفها ده ان ريدبل تكست يعني ال file بالنسبه لي طبعا وكذلك طبعا الفيديوز والاوديو بتطلع بالشكل ده لكن هي بتبقى زي مشفره او ليها نظام مختلف هعمل مثال بسيط لان طبعا بحر ال binary واسع ممكن في كورسات لوحده ال images لوحده ال audios لوحدي ال videos يعني شغلها لكن راح بس الى simple example فهو معايا ليه عشان نبقى حاطين عملت file وعادي جدا بقول له open بس هنادي على file اسميه مثلا ايه باينري آه، داتا آه، ماشي هنسميه احنا كده dot bin مثلا وليكن خلاص سميناه احنا كده هن create ه في نفس ال folder بتاعنا وهقول له انا ه write وده binary يبقى انا ه write على binary مفيش مشكله ه write على binary وجيت قمت قايل ايه انا مثلا عندي بيانات موظفين معين او password ات مثلا users. وجيت قمت والله انا عندي users مثلا آه، عادل مثلا باسورد اي آه، بي سي طبعا في اكتر من ثلاثه طبعا احسن من ليست عشان احط user و password. بس مش وقتي آه، عليك زي واحد بس ويكون يعني احنا عندنا شوية بيانات اهي ايا كانت بقى البيانات دي مهمة ولا مش مهمة ادي البيانات بتاعتنا بتاعت ال list. تمام دي بيانات ال list. انا لازم عشان البيانات دي تتخزن كبيانري حقيقي طبعا لو خزنتها دلوقتي كده مش هتتخزن كبيانري حقيقي ولا حاجة تمام عشان اقدر اخزنها كبيانري حقيقي لازم آه اكونفرتها للباينري ريبريزنتيشن التمثيل الباينري فعلا ده مش تمثيل binary. ده مش تمثيل binary. لازم ا convert الكلام ده لتمثيل binary. ا convert ه ازاي؟ اقول له مثلا أه، bin users يعني عايز احط ده as ال variable اللي هيبقى فيه ال binary بتاع اليوزر في عندي function built in اسمها byte array byte array دي اصلا built in function بتقدر تحول ال function ديت الى ال binary representation بتاعها وبالتالي اتحطت جوه ال bin users دلوقتي الشكل اللي هو الايه ال binary بتاعنا وبالتالي انا اقدر اقول له f dot write تمام على ال function على الحاجه بتاعتي ورايت فيه ال binary users وبعد كده هقول له ايه file dot close file dot ايه dot close لو حبينا نقول بسم الله ونجرب زمر تسعة ازاي example تسعة وعندي example تسعة احنا بوظنا example تسعة ولا بوظنا example تسعة ممكن example تسعة تقصر احنا بوظنا example طيب بسم الله كده انا اللي هو بيكون ده ال file اللي كان موجود مع رشيد ده ال example 19 بقول له run example 19 قال لي str المهم قال لي اه هو بيعمل يحول قال لي ذا string object cannot be interpreted as an integer اه عشان بس هو طبعا معلش انا اسف انا يعني هغير البيانات اللي هنا على طول على السريع طبعا التحويل ده ما ينفعش يبقى مع الرقم يعني طيب، ودست ودست ايه ان انا 19 byte must be range من صفر ل 256 عشان اقدر احولها الى bytes فوق ال 256 هو مش قادر تعالى تاني معلش قال لي اوكي خلاص طبعا اللي آه، انا بوضح بس الفكره بتاعت ال binary لكن هو ما قابلش معانا غير الارقام ارقام تكون عشان ده byte. وال byte اصلا اخره 256 بايت فقلت له ماشي انا هشوف بس الاول نشوف بس ال file اللي احنا كريدنا الباينري ده اول ما على تيجي تفتحه مش عايز افتحه ازاي دوت طب ده بين file صوت بقى لو احنا حبينا نفتحه آه، في الاكسبلور كده ادي ال binary ديت طبعا ممكن حسب البرنامج ياخد ايقونه شكلها مختلف لو جيت فتحته على اللوب كده مثلا ادي الملف وشايل القيم اللي احنا عملناها شايل القيم اللي احنا عملناها طب لو انا عاوز يعني اريد الفايل ده يعني عايز طيب انا يعني كريته بالشكل العجيب ده هل ينفع ارده وارجعه لاصله ولا الدنيا هتبقى معانا آه، مش فيها مشكله انا او جاي كده من file save as وخلي ده example 20 وخلينا زي ما احنا بس المره دي انا هقوله مش طبعا مش write هقوله read binary هنا ال users عندي مش موجوده ولا الكلام ده خالص انا لسه عايز اقرا فانا عشان اقرا بقول له ايه؟ اعمل له file dot read read كله طبعا عشان احولها الى list فانا ممكن احطها لل list constructor function احولها list فتبقى ال users بالنسبه لي دي عباره عن list فلو انا جيت قلت لها يعني print لي ال users. طبعا حكايه التحميل بين ال users مش عايزه بعد كده الوضع بتاعنا دلوقتي حاليا عملنا ال file عملنا له open ك binary وتو اليوزرز جايب ال file dot read بس حولتها الليست وديتها لل users. وهو فاهم ان هو binary بيقرا binary. وبرنت اليوزرز وكلوز الفايل بتاعنا ونجرب example 20 جاب لي البيانات فعليا اللي هي ايه؟ 11 22 و190 ده كان example كده للتعامل مع الايه؟ ال binary files والسلام عليكم